Hoppa samolyot ketdi. Mana havoga kiraverayapman. Havolarni. Mana shu bozorni ko'rmayman, hamma moshina ketdi. Parking, parking. Parking ketdi mana. Вот это женский. Mana olib qo'yib Мана. Çıkan Vedna, ska şans mı Chansen? Bölge basayım burada değil mi bölge? Şöyle. Bunlar aç o. Kaç kaç şarkı onda. Şarkı duru. Neydi değil de. Çok amaçta. Assalomu alaykum bachoy na bozori korvon. Madvalay. Akay chansmishit banamka? sensato mu? Bierzcie jaka? Bierzcie sensato ma? O. Ne var şu? Kırkılacak mı? Kırkılacak. Kopuştular lan. Kırkılacak. Hadi sat pancıyorsun. Türkiye ergin alır. Sat pancıyorsun. Türkiye ergin alır. Sivtoroçaka. ha? Nesede sisma dora ona kadar şans mı yine yo? A şans mı? Dol biz. Sad da samo, do sad bis sam. Kizi grma sam ne bačo. I kurtko uçanşı da kurtko. Kurtko uçanşı? Ne sır? Yo. Oh. Yo sad açtı. Sad açtı. Yine jemfır. Yine jemfır ka? Ya. Ah. Esas şans. Esas şans. Ne bacho? Buzor koru. İşte ya kendi karıştı mı? Ne sadaş? Ne sadaş tut tamam. Hadi bacho tam uşak ne? Ака джинсо? Чи хана джинсо, ака? Джинсо чандан ака джин? Джинсо я садам, смай. İstiyor ki istiyor. Başka bu geçici duraya bakıyor. Haka. İstiyor ki. Türkiye'nin yaksadağıştı da. Yaksadağıştı ki? Drapa ya. Ne cinsi ne cinsi. Lezinka. Streçer. Şu başta çoğuydu. Bana iyi. Murkoy Zara isso ya saçmasın Türkiye'nin. Zara? Yaksadağıştı çoğuydu. все можно. Сюда. И кожанка чи кожанка? Ya А, ne satman yok. боже сама. Не банда, как дай вода иджа. Ичи? Ya servis. Как сад бис? И молодежь не хили, вару колонна не са? Sarı kalma dora. Аста. О шанса? Ne sat? Я то чаши тағой писта салом алейкум писта навад навад ишча ка навад панҷо навад панҷо ёш як ёш месли а навад майла ка бодом чи бодом навад 120 навад 120 Banan çarşıt banan. Selamun aleyküm. Çorsan? Çorsan mı mı? Ne zaman aleyküm. بچه ها بازار کلون تماشا میکنن Thank Satsın. Satsın. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Kuruta çarşı da ka. Yassın, dursun, sessin. Hadi dursun. İş dursun onu, teyze ka ya. İşçi yaka. Kadim aşağı. İşçi bir teşhide gel. İno sahtan. Orada da... Ne ne ben namak kaçın. Namak şey. İşçi yaka. Like kapçonu. Kapçonu iş. İş şans var? Yes. Malaka. Oh, taste of kombui.